guys saya lagi eh, hari ini saya di kios BB guys mau memperbaiki sim card saya guys yang keblok kemarin dan sekarang saya mau menuju ke tempat Sumartun customer service-nya guys ini kios BB. tempat sampah berserakan ini kalau hari biasa bersih loh guys ini sih orang Indonesia yuk langsung aja menuduh iya yeah. sekarang saya UTW bermacam-macam pak di sini banyak guys toko kampungnya orang Indonesia kosong itu guys Tumben nggak seramai biasanya ini full guys restorannya mbak-mbak jualan nah itu customer servicenya terus kita ke atas ini dia semua sematunya uh, nggak mau nanya kalau tem, uh, SIM card saya dinonaktifkan itu ngaktifnya gimana Mbak? SIM cardnya kenapa? Karena saya lupa nggak ngisi kayak gitu, terus lupa isi ya? Mm -mm, terus mati. Udah mati belum? Mati dia. Jadi cek nanti sama Google. Oh. Begitu nomor HP-nya. udah iya, ada sebulan isi berapa lama? Iya, eh, ya, sebulan ya. Dulu berapa? Eh, lima lima lima lima kosong eh, lima enam enam tiga empat enam. Iya, nggak bisa udah iya, iya. nanti ya, iya. kamu terlalu lama ulangnya. Terus dia tidak bisa hidup lagi. Tidak bisa karena ini triplet, Tidak bisa, ya tidak ada resiko. Oh gitu. karena bulanan, dulu, dulu bisa bulanan nggak bayar-bayar datang bil terus. Oh. Gitu. Kalau private kan enggak. Karena ke, mati, oh. dulu itu bisa, sekarang nggak bisa ya Om? Nggak bisa. Nggak bisa, harus ganti. Oke oke, makasih. Ya, kayak Vanessa Angel. Oh, ya, <laughs> ya makasih makasih Om. Ya, ya. Sudah ada ini sudah pakai. Wisma tidak akhirnya nggak bisa dipakai guys nomor saya. Aduh harus ganti nomor saya. Ya udahlah sudah eh, dulu bisa sekarang nggak bisa nah, itu sudah selesai